саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы елу бірінші параграф өзіндік индукция құбылысы индуктивтілік магнит өрісінің энергиясы деген тақырыпқа тоқталатын боламыз әрине сіз де видеоны бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп дамуына өз үлесіңізді қосыңыз жақсы олай болса біз бастаймыз кеттік жалпы күтілетін нәтиже механикалық және магнит өріс энергияларының ұқсастығын таба алатын боласыңдар олай болса өзіндік индукция құбылысы дегеніміз не өзіндік индукция дегеніміз бұл өткізгіш контур арқылы өтетін ток өзгергенде осы контурда индукциялық электр қозғаушы күштің пайда болу құбылысын айтады екенбіз яғни тоқталатын болсақ шарғының индуктивтігіне тоқталып кетейік бірінші шарғының инерттілік қасиетін сипаттайтын физикалық шама бұл индуктивтілік деп аталады екен демек өткен сабақта біз қарастырған болатынбыз магнит аңның формасы иә бұл жерде осы индукцияның формуласы неге тең екен міне қараңыздар формуласы түрлендіреміз бұл жерде n дегеніміз неге тең дейтін болсақ n орам санының ұзындыққа қатынасын алады екенбіз нәтижесінде форманы түрлендірген кезде қараңыздар мынандай форма түрліп шығаруға болады мына бір бірінші формамен бірінші форма деп қояйын мына екінші формамен түрленген кезде үшінші форма келіп шықты ол бізде міне қараңыздар иә енді қараңыздар бұл жерден біз білеміз магнит ағының формуласы неге тең l айға тең демек осы жерден f бөлінген l бұл бізге то есть i бұл бізге l ді береді иә демек мына айды мына бетке өткізген кезде бөлу болып өтеді нәтижесінде не индуктивтіліктің формуласы келіп шығады екен міне қараңыздар немесе былай да жазуға болады екен бұл бізде индуктивтіліктің формасы ары қарай кеттік енді өзіндік индукцияның электр қозғаушы күшіне тоқталатын болсақ жалпы өткен сабақта біз айттық бұл формуланы иә мына бір формула айтқан болатынбыз естеріңде болса осы формуланы түрлендіреміз қараңыздар f соңғысынан бастап санды айтамыз иә магнит ағындарының формулаларын аштық міне қараңыздар осы жерден ды жақ шаңсығынан шығарып жібереміз ал минус таңба нені біледі дейтін болсақ минус таңба осы ә, өрістің құйынды өріс екендігін көрсететін шама болып есептелінеді иә таңба болып есептелінеді нәтижесінде осылай форманы түрлендіруге болады екен бұл бізде өзіндік индукцияның негізгі формасын осылай түрлендіріп қарастырдық ал енді бұл жерде ә, индуктивтілік табатын болсақ біз форманы былай түрленсек болады индуктивті тапқан кезде бұл жерде л индуктивтілік өлшембірлігі генри ал электр вольт және ток күші и уақыт болып түсінікті иә ары қарай магнит өрісінің энергиясы иә магнит өрісіндегі әрқашанда энергия болады ол шама жағынан сол өрісті тудыру үшін атқарылатын жұмысқа тең деп қарастырылды демек энергиямыз жұмысқа тең деген ережені жасап жазып қояйық міне жұмысқа тең болды және өріс жоғалғанда энергия түрленіп кемиді деп қарастырылады нәтижесінде бізде магнитурасының формуласы энергиясының формуласы лай квадрат бөлінген екіге тең ары қарай ә, біз формуланы түрлендіретін болсақ былай жазуға болады бұл жерде мынау л ай бір ай екі дейтін болсақ мынау бізге нені береді магнит ағынын береді қараңыздар бұны ашатын болсақ л ай бір ай екі демек форма түрлем шыққанын осылай қарастыруға болады енді магнит энергиясының өлшемі бірге джауль Э, индуктивтілік генри тоқша термин аталады иә бұл форма қалай болсақ негізгі жұмыстың формуласы осы жерден біз э, F-ташқан кезде ампер күшімен аштық ары қарай л э, x бізге нені береді ауданды береді ары қарай формуламыз келіп шықты мына б с деген бізге нені береді магнит ағынын берсе магнит ағыны ға тең нәтижесінде формуламыз орташа мәні қарастырған кезде li квадрат бөлінген екі деп қарастырылады екен ары қарай осыған байланысты бір есеп және осы магнит өрісінің көлемдік тығыздығына тоқталатын болсақ осы пара магниттер мен диамагниттер үшін арналған негізгі көлем тығыздық табылады яғни энергияның сол көлемге қатынасы бұл дененің несін береді екен тығыздығын береді деп магнит өрісінің тығыздығы яғни бір мөлшердегі яғни бір метр кубтағы оның энергиясы сол дененің тығыздығын береді дейді да магнит тығыздығын береді деп қарастырылады нәтижесінде нәтижесінде қараңыздар біз форманы түрлендіретін болсақ li квадрат бөлінген екі деген энергияны береді ары қарай ә, көлем дегеніміз береді ал Л дегеніміз өткен формуланы жазған едік иә мына қараңыздар былай мынаны береді демек осы жерде SL'лер кетеді формула былай да түрленіп жазуға болады екен немесе былай түрленіп жазсақ болады немесе былай бұның барлық түрленген формулалар болып есептелінеді ашып түрленіп көрсеткіштерге ал енді енді осыған байланысты бір есептің шығару жолымен толыққанды ашып қарастырдық және осы есепке қарап бар болған бес есепті шығарамыз комментарий ретінде қалдырамыз және де міндетті түрде патша лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар достар жақсы келесі сабақта жол